wie sagen, also die meisten jungen Leute haben ja die, die meiste äh, Dings getragen, Verantwortlichkeit. Die, die Polizei hat auch nicht die äh, Kinder nicht so genau kontrolliert wie die älteren Leute. Die kleinen Kinder haben für uns Post getragen und so weiter. Und auch haben sie uns verständigt, als einer verwundert war.